Saat upaya negosiasi yang dilakukan polisi dengan pendemo, terjadi aksi pelemparan dengan batu. Tembakan peringatan pun dilepas aparat kepolisian, namun masa tidak menghiraukannya dan justru menambah ketegangan. Akibat lemparan batu, kaca depan mobil jenis Avanza berwarna putih pecah. Sedangkan warga sekitar dan pengguna jalan lari kocar kacir menjadi tempat aman untuk menyelamatkan diri. Akibat aksi yang berlangsung sekitar 3 jam itu, kondisi lalu lintas lumpuh total dan mengakibatkan kemacetan sekitar 5 km. Hey, Underpass 35 Wita, blokade jalan dibuka setelah ada informasi bahwa pupuk sudah diangkut. Hanya saja, mobil pengangkut belum bisa jalan karena kondisi lalu lintas macet. Sekitar pukul 14.45 Wita, arus lalu lintas di Madropo kembali normal dan para pengguna jalan mulai bergeser di Kecamatan Polo merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap janji pihak distributor menyalurkan pupuk subsidi jenis urea. Janji penyaluran pupuk tersebut disampaikan Kepala Desa setempat Dr. Andres Muhtar Haji Idris pada saat aksi yang sama pada Jumat 3 Desember sekitar pukul 15.00 WITA hingga menjelang maghrib. Tapi kenyataannya hingga kini belum ada realisasi sehingga warga kembali memblokade jalan. Saat ini tanaman jagung butuh pemupukan tetapi pupuk belum disalurkan